возле этого гаража как-то нашли э, женскую ногу. Вот такую отрезанную или оторванную женскую ногу, которую ели собаки. Приезжала милиция, э, дядю Витю, соседа вот вызывали, но оказалось, что ее принесли сюда. Собаки вы, выкопали где-то возле морга и приволокли сюда. Но я был маленьким, и мне не разрешили пойти посмотреть на ногу. Вот я только издалека видел толпу.